O país que eu quero no futuro, quero a minha bote bife. Eu, vou, eu tô cansada de comer ovo. Eu sei que a vida por aqui tá osso. O que era fruta já virou caroço. E o medo se espalhou no ar. Mas eu sonhei que o pesadelo tinha fim. Sonhei que Lula ligava pra mim que agora a esperança é quem vai viralizar. Eu acho que você tá com saudade de mim. Eu tô com saudade de você. Se você me chamar, eu vou correndo, porque não dá pra viver de TBT. Não dá pra viver de TBT. Você me chamar, eu vou, porque não dá pra viver de TBT.